Ми зараз на зачисточці. Це я так вам показав цю автівочку, але цікаве тут не це. Зараз я вам покажу. Дуже шмотки. Шмотки. Туди низка бліндажик, такий хороший. Зараз я вам підсвітю. Секунду. Ліхтарик. Модний. Ось такий. У нас тут такий бліндажик у них. Так, трішки нижче спустимося. Отак він виглядає. Є. Йдемо далі. Метро. Друзі вибачаюся, але ви зараз зрозумієте, чому я рукавицю надіваю. Ось це я знайшов отам, де речі я вам тільки що показував. Тут стояв пан Жамкин и А. Да, Жамкин и А. И Жамкин і А. Ну, я знав, що вони алкаші і часто знаходив булі різні, але ось таке знаходжу вперше. Я знаходив, до речі, інсулінові шприці, але вони були без крові. А це ось бачите, дивіться, кров всередині, дві голочки. Ну, походу, одною голкою не кололись. Турбувались про своє здоров'я. Пацани бачили? Або піон, або тюльпан. Друзяки, напишіть в коментарях, що воно є. Гаубиця, значить тюльпан. І калібр або 203, або 240. А де тут є маркування? А, 240, є. Є, друзі. 240 кровий. Ось така от річ. Щоб ви розуміли. Давайте ось тут, я вам щось покажу. по Час. ЗІЛ 131 1972 року. Якщо я це правильно зрозуміло. Я покажу, який в нього пробіг. 1780 кілометрів проїхав цей ЗІЛ. Ми його недавно забрали з консервації, бачите, ще навіть бумага, вона вже вся пошерпла. Але ось бачите, ці бумажечки, це все збереглось. Він він реально він новенький.